Heddiw, rydym ym Coedwig Coed y Brenin, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Ar hyn o bryd, rydym yn y prif faes parcio, lle mae yna cwpl o lefydd parcio i'r anabl, yn ogystal ag ei lawr wrth y ganolfan ymwelwyr lle gallwch barcio tu allan. Er bod parcio am ddim i ddeiliaid bethodyn glas, mae'n bwysig nodi y bydd yn rhaid i chi gofrestru eich cerbyd yn y dderbynfa. Nawr rydym yn eistedd y tu allan i'r ganolfan ymwelwyr, lle mae yna ystod gynhwysfawr o gyfleustera, gan gynnwys caffi, toiledau'r anabl a siop beicio ar gyfer unrhyw ddarnau sbar sydd ei hangen arnoch ar gyfer gyfer eich gwybdaeth. Mae troi'r ffwyd allan o'r gynolfan ymwelwyr yn dod â chi i lwybr Afon Eden, sy'n cynnwys dolen ochr afon wedi marcio'n felyn yn ogystal â'r marcio'r cadarolwyn glas sy'n mynd â chi ar daith byrach allan y gynol Mae'r llwybr yn mynd i mewn i'r goedwig bron yn syth ac yn disgyn i lawr taciau graean i gamogam ogan tuag at waelod y dyffryn. Pan gyrhaeddwch y ffordd, cymrwch ofal wrth groesi a throwch i'r dde i barhau lawr yr allt. Pan fydd y llwybr yn cwrdd ar afon am y tro cyntaf, mae man picnic coediog cysgodol hyfryd. Mae hyn hefyd yn nodi diwedd y llwybr glas a mae'r llwybr melun yn parhau y tu ôl i mi. Yn fuan ar ôl gadael yr ardal bicnic, Mae'r llwybr melyn yn dechrau dringo ôl i fyny tuag at y ganolfan ymwylwyr. Oherwydd y cynnydd mewn graddiant, efallai bydd angen rhywfaint o gymorth ar rai pobl. Wedi chi ddod at diwedd y llwybr troed, fe welwch chi gat, a bydd angen i chi droi'r chwith i fynd tuag at y ganolfan ymwylwyr ar hyd y llwybr mwyaf. Cyn teithio llawer pellach, fe welwch y llwybr melyn yn i'r ochr dde a byddwch yn cael eich cipolwg cyntaf o'r ganolfan ymwelwyr drwy'r coed. Mae'n bwysig nodi, er bod y rhan olaf yma yn fyr iawn, mae ei ddefnydd yn cael ei rannu ac efallai gwnewch chi gwrdd â beicwyr mynydd yn dod i'r cyfeiriad arall. A dyma ni nôl yn y ganolfan ymwelwyr, sy'n dod â ni ddiwedd y llwybr. Yna diwan pellter cymharol fyr o'i gwmpas, mae'r daith yn cynnig heriau diddorol yn ogystal ag olygfeidd hyfryd.